диод абасы жок сорулган баллонду элестетет баллонго эки электрод орнотулган катод жана анод иш жүзүндө катодту отко чыдамдуу зымдан жасайт анод болсо бул зымдын тегеректеген цилиндрди элестетет эгерде сүрөттө көрүнгөндөй диодду чынжырга туташтырып ысытсак анда термоэлектрондук эмиссия аркылуу катодтон электрондор бөлүнүп пайда болгон электр талаасын алып кетет чынжыр туюкталат чынжыр аркылуу ток өтөт эгерде анод терс уюлга катод болсо оң уюлга туташса анда чынжыр аркылуу ток өтпөй калат мунун себеби катоддон бөлүнгөн электрондор кармап туруучу талаага туш болушат ошентип диодду өзгөрмө чыңалууга туташтырсак берилген чыңалуу электрондорду тездетсе анда диод ошол учурда токту өткөрөт диод токту бир багытка гана өткөрөт